लवे जलाती माई मोर जाई मोर माई सिलावा से कोहिले रोहनी प्यार उ तो धोखा दे दिल बिया कोके माई सिलावा से कोहिले रोहनी प्यार उ तो धोखा दे दिल बिया छूल चलाती माई मर जाई मन लागे नहीं कोई से घर जाई तीर झूलबे चलाती माई मर जाई मन लागे नहीं कई से घर जाई तीर झूलबे चलाती माई मर जाई से रही पहले हो हमारा के छोरी दूसरा के साथ कैले हो गईले सुन गईले ओ करा से प्यार हम दिल से रही कैले हो हमरा के छोरी तो दूसरा के साथे गईले हो खिल बगिया में अगिया लगा दिहली पीछे रोहिया में हथवा छोड़ा लिहली ऐसे निमन बाकी कुछ कर जाई तेरो छूल बेचला दी माई मर जाई मन लागे नहीं कोई से घर जाई तेरो छूल बेचला दी माई मर जाई मन लागे नहीं कोई तीर चूल्हे जलाती माई मर जाई मोर जाई आशिको भय के मिल नइखे अब सहूर हो कुंदन बाबू लागे पिहली अब महूर हो ध्यान दे माई न तो पी के मर जाए नईखे अब सहूर हो कुंदन बाबू लागे पिहली अब महूर हो रउआ से देव सुनिल दुख सुनावेला आके चरण में और जिला लगावेला अब रोतावे दिल कुछ कर जाई তীর ছুলবে চালাদি মাই মর যাই অবর পতাবে দিল কুছ কর যাই তীর ছুলবে চালাদি মাই মর যাই মাই সিলাবা সে কইলে রহনি প্যার উ তো ধোকা দেই দেলে দিয়া তোকে ইনাকার মন লাগে নহি কইছে ঘর ई रछुल बेचला दी माई मर जाई मन लागे नहीं कोई से घर जाई तीर छुला बेचला दी माई मर जाई रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंट बाय अपन म्यूजिक प्यारी के भीख मांगी बन के भिखारी तोहरे कारण भूमि जैसे हम कवारी तोहरे कारण भूमि जैसे हम कवारी मांगी मांगी के भिखारी प्यार के भीख तो मांगी कौन के भिखारी प्यार के तो मांगी कौन के भिखारी डीजे साजन राजा डीजे साजन राजा रवि रंजन के कदम अनहारी बुझलू रवि रंजन के कदम अनहारी प्यारे के भीख मांगी कौन के भिखारी प्यारे के भीख मांगी कौन के भिखारी ऐसन ती तुम नहीं गाते प्यारी ऐसन ती तुम नहीं गाते प्यारी प्यारे के भीख मांगी कौन के भिखारी अपन music digital recording studio Maniyari बाजार प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक जैसन बिना हमारा के अब न रहा सुई देती मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई देती मरे वाला जान बिना हमारा के अपन रहा सुई देती मरे वाला देव सुनील कहे वाला सुई दे दी मरे वाला सुनू बिना सुहूर के अपना रहा सुई दे दी मरे वाला जन बिना हमारा से अपना रहा सुई दे दी मरे वाला डॉक्टर बिना हमारा के अब न रहा सुई बेटी मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई दीदी मरे वाला जान बिना हमारा के अब ना रहाला सुई दीदी मरे वाला अपन music digital recording studio Moniyari वाजा हाजिर y'all presented by Open Music. रे मारम गोली रे जे भी गोली रे देव बर्बादी रे पवन सरबहा करे जाता रे मोरा मौलिया शादी रे पवन तरबहा करे जाता रे मोरा मौलिया संसारवा करे जाता रे मोरा से शादी रे संसार बाहा करे जाता रे ओकरा ना हम छोड़ब रे सुनील मारियो मुरी फोड़ब रे सुन रहे हैं देश के आवाज हमरा के गलू भूलाई हो जग दोसरा से गलू तगाई हो बोला ना हो हमरा के गलू भूलाई हो जग दोसरा से गलू तगाई हो खिल ले बारू हमरा अरमान से डर लागे सुन प्यार के नाम से खिल खिल ले बारू हमरा अरमान से डर लागे सुन प्यार के नाम से खिल खिल ले बारू हमरा अरमान से जान कर के सुना प्यार हो तू ही छोड़ के चहल दिहलो कोई के बेकार हो प्यार के ये सजा मिल गया तू ही तो दासी खबलो प्लान करके सुना प्यार हो तू ही छोड़ के चल दिहल कोई के बेकार हो मोर छुरा करलू दिलवा हमर जहान से डर लागे सुन प्यार के नाम से लखन ले बारू हमरा महा प्यार के नाम से बारू हमरा आरमान से डर लागे प्यार प्यार के आग में डूब के डललू जखम पे हमारा नंग हो मंगिया में सौ जबलू जानू पंकज के खून हो जायो जा खुशहाल पंकज के खून हो प्यार के आग में झोंक के डललू जखम पे हमारा नून हो मंगिया में सौ जबलू जानू पंकज के खून हो अब नफरत फैलता से डर लगे है देव सुनी के प्यार से खेला खेल ले बारू हमरा अरमान से डर लागे सुन प्यार के नाम से हमरा के गलू भूलाई हो जग दूसरा से कोई सगाई हो दूसरा से खेल बारू हमरा से डर लागे सुन प्यार के नाम से खेल खेल बारू हमरा से डर लागे सुन प्यार के नाम से Presented by open music. चलिए रे जईबू तो दिलावा में तू ही रहबू किस्मत से चलिए रे जईबू तो दिलावा में तू ही रहबू फेर जईबू तो दिलावा में तू ही रहबू किस्मत से चलिए रे जईबू तो दिलावा में तू ही रहू साजा मुरारी संग ले बुसात फेरा के तू घेरा राजा मुरारी संग ले बुसात फेरा अच्छा प्यारे के तू चाहबू से चलिए रे जईबू दिलावा में तू रहब किस्मत से चलिए रे जईबू तो दिलावा में तू ही रहब भगवान अपन music digital recording studio Maniyari वजा